la sarda è malandrina e chi lo seguita la campa povereggia. Sbagliando side, sera e mattina, non me lo potete fare un cappotteggio. Io mi chiamo Orazio Aiello, e sono il capitano della barca Nuovo Salvatore. Io mi sveglio mattina, ogni mattina verso le 4 e mi preparo la barchetta diciamo, mettendo le attrezzature diciamo, per eh, andare a recuperare le reti. Siamo al porticciolo di Isola delle Femmine e questa è la eh, mia barchetta, quella che io mi guadagno da vivere campandomi la mia famiglia. I miei genitori erano pure pescatori e in questo periodo vado a pescare con la palamitara che è un tipo di rete galleggiante che pesca sia il pesce d'aria che il pesce di fondale che è un lavoro che facciamo sotto costa essendo che le leggi della comunità europea non ci permettono più di andare a pescare diciamo, in alto mare. Non vuole che non si pescano i tonni, ci vieta di pescarli perché non abbiamo per esempio la, la, la quota tonni che è una licenza che per esempio hanno soltanto alcuni, tipo per errore che abbiamo fatto noi pescatori ingenui, tipo che questa cosa sarebbe stata importante averle le tutti per andarle a pescare questi pesci. Le cose più belle del, che, ci ha, che, ci ha, regalato Gesù, di vedere questi pesci eh, che ancora si muovono, tipo, che sono tipo, la ricchezza pure diciamo, delle famiglie che lo mangiano, il pesce che tipo, è una cosa naturale, tipo, non è una cosa che eh, compriamo e eh, non sappiamo quello che mangiamo. Ai popoli del mondo io dico che io vivo in, in un paese meraviglioso, il nostro pesce non ha uguale a nessuno perché noi abbiamo dei, dei, fondali meravigliosi, corallini, che ci permettono di pescare tutte le migliori qualità dei pesci di mare. Grazie.